Wasser. Wir sind heute hier am Flughafen Graz und warten, bis die Delegationen abgeholt werden oder ankommen und dann abgeholt werden. Und ich habe hier den Sepp Lang bei mir. Sepp, du bist zuständig, dass die Delegationen den richtigen Bus bekommen und äh, hier gut ankommen. Wer ist denn jetzt schon überhaupt angekommen? Heute bereits Mexiko, eine große Delegation, 44 Leute und Australien äh, mit 19 und Palästina mit 4 die Vorbereitung jetzt schon mal getroffen, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen, das Ankommen in Österreich und in, in der Steiermark. Und die sind auch sehr freundlich und sehr, sehr dankbar bis jetzt. Are you excited to be here? Yeah, I am very excited to be here, yeah. That's nice. Uh, and you're a skier, you said? Yeah, I am a alpine skier, yeah. Lovely. So you're going to be in Schladming? Yeah. Are you excited to see the mountains? Yeah, we, we all are actually. So it's pretty cool actually. We're all pumped up and ready for the competition and we give it it all. So we'll see if our trends pay off.